इंदौर का देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका है और यहाँ से पहली इंटरनेशनल फ्लाइट भी उड़ान भर चुकी है इसी के साथ ही इंदौर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इस साल 40 लाख यात्रियों के आंकड़े को भी छू गया है ये संख्या वर्तमान में टर्मिनल की कुल क्षमता है अब नया टर्मिनल अगले साल में जरूरी हो जाएगा इस कारण एयरपोर्ट का विस्तार सात करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा जिसका पूरा प्लान तैयार किया जा चुका है योजना के अनुसार विस्तार के बाद एयरपोर्ट की क्षमता हर साल एक करोड़ यात्रियों की हो जाएगी ये प्लान 2022 तक के हिसाब से होगा नया टर्मिनल वर्तमान टर्मिनल भवन से तीन गुना बड़ा बनाया जाएगा शासन द्वारा इस हेतु बीस दशमलव चौरासी एकड़ जमीन के आवंटन और हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है वहीं 18,000 स्क्वायर मीटर की वर्तमान टर्मिनल बिल्डिंग की क्षमता 700 यात्री प्रति घंटा है और नए प्लान में ये संख्या करीब तीन गुना यानी कि 48,000 स्क्वायर मीटर की होगी और उसमें प्रतिदिन यात्री क्षमता वर्तमान से चार गुना यानी कि करीब 2800 की होगी इस टर्मिनल की सालाना यात्री क्षमता एक करोड़ हो जाएगी नई बिल्डिंग बन जाने के बाद दिल्ली मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट की तर्ज पर यहाँ भी अराइवल और एग्जिट यानी फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाएगी डिपार्चर फर्स्ट फ्लोर से किया जाएगा और अराइवल ग्राउंड फ्लोर पर होगा वर्तमान